Dag dames en heren, welkom bij een heerlijke stream. Heerlijk. Dit wordt echt één oh. van de heerlijkste stream. Ik krijg het al binnen joh, van dat we live zijn, dat is Kijk helemaal mooi. Wat wil je nog meer gewoon? Wel een beetje... Hey, je kunt ook aan dit doen hè? Ja, ja, klopt wel. ja, ja. <laughs> je laat me hangen. Oh, <laughs> dat doe ik. <laughs> ik heb ook nog goed nieuws voor de kijkers. Op dit moment is er gewoon een video aan het uploaden. Ja, er komt gewoon... Morgen komt een video online. Ja. Ja, en die is en... sappig joh. Ik heb echt met mijn kleverige handjes heb ik er 24 uur aan zitten werken. En het is echt, dus echt mooi mooitje hoor. Hij, hij wordt sowieso veel beter dan de eerste video. wij ons, zeg maar door het geld dat wij hebben verdiend, hebben we gewoon nog, hebben we de beste eh, de beste editor van ons team, dat ben jij, dat hebben we helemaal betaald voor. <laughs> ja, dat is allemaal gebeurd. Yes. Ik mijn wapen. Deze is lekker hoor, dit wapen is lekker. Oh, die heb jij ook joh. Oh, we hebben gewoon dezelfde. Oh, lekker, high five joh. Box. Oh, oké. Oh, <laughs> <laughs> oh, nee. Oh, dat Loop achter. Oh ik ben zo kut Ik heb ook echt alles gemist. Shit, hij stond gewoon bovenop mij. Oh, ik heb zijn dingetje. Ik heb een blauwe eh, doer. <laughs> Wat heb je nou? Ik had hem. Ik heb hem nog. Hier, kijk, net op, hè. Dit is mooi. Kijk. Mooi, hè. Oh. Kijk wat gaan hoor. Dan ben je echt niet te verslaan. Nee, dat gaat echt goed. Oh, we moeten nu op dat beest schieten, joh. Echt? Hé, hey, we hebben een kijker. Hij is ben jij, ben jij aan het kijken? Nee, ik ben niet aan het kijken. Ik ook niet. Dus dan hebben we een kijker. worden oh. wel bekend. Ja, worden zeker wel bekend. We moeten een miljoen subscribers al. en we moeten wel je onderschieten trouwens. Want daar zitten zwarte dingetjes, zeiden in de, in de dat is een tijd oh, geleden oh, toen de tutorial leek. Last, ja. ja, ik ben neer! Heel kut. Oh, ik heb een kill. Oh. Kom, oh, wat gebeurt hier? Oh my god, heel de ding <laughs> Kon je je scheet weer niet inhouden? Ja. Shit, ik kan er... Ah. ah. Ja, nog verder schieten. Dat ding dat vliegt ook gewoon al. <laughs> Net stond hij nog op de grond. Ja. Oh, dit is een mooi mappie. Wat? Wat is juist op gedaan, joh, maar... Ben je eruit? Nee, ik ben er niet uit. Oh, we hebben gewonnen! <laughs> we waren echt goed. <laughs> We zijn echt goed hierin. Zo, kijk dan hoe goed we waren. <laughs> Zo. Zo, nee, nee. Oh, die is dik, die wil ik, met de baard. Oh, ik ben een... Ik ben een alien! Hoe dan? weet ik ook niet. je Die de tentakels aan jou Kijk mijn tentakeltjes. Je hebt ook maar drie vingers. Doe eens weer box geven. Oh, een bos? Oké. Kijk, je drie <laughs> vingers. Heb ik geen vingers? Ja, drie. Oh, ik heb er drie, joh. Oh, dat is grappig. Wat moeten we eigenlijk doen? Ja, we moeten hem, die, die grabben, die grab. Oh, oké, dat gaan we doen. denk je nou? Oh shit, die gooit een granaat, joh. Ja, ja, Eigenlijk moeten ze een eh, bommetje hebben die je hier zo kan neerzetten. En als ze hem dan pakken, dan gaan ze dood. Oh, oh ja. Oh, wat de fuck. Nee, Kijk, je kan Jij op de kaart. Wel... Wat? Jij bent wel echt opperkalm. Um. Ja. <laughs> ja, ik hou wel van de kalm. Ik ben helemaal aan het spacen, joh. <laughs> ja, ja. Lekker, ik ga je, ik ga je backuppen. Shit. Oké, we gaan terug, terug, terug, terug, terug, terug, Oh, die wordt bij ons. Oké, we gaan er gewoon terug. Oké, we gaan nu terug, go. Gaan we hierin? Ja, ik heb een kill met mijn proxy... Mijn. <laughs> Oh, waar moet ik hem afleveren dan? Oh shit, kijk boven. boven. Ja, oké, die is meer. Oké, rennen. Ik ga naar links. Oké, Shit, ik ben dood, nee! Oh nee, oh, dit is echt zonde. Oh, oh we hadden niet daar langs moeten. Nee, dat eh, moest Dat was echt dom. Ik was veel te gretig, joh. Het is voorbij. <laughs> Oh, het is niet voorbij, Het is wel voorbij. <laughs> Ah, dit... Even daar wat bloei joh. Gewonnen! Eh, hey, gewonnen! Eh, kun je dat even weg <laughs> editen? Ja. 13 om 22. gewonnen, lekker gewonnen, yay. <laughs> yay. Kun je mijn, mijn score dan ook even goed editen? <laughs>